大家好，我是金英老师，欢迎收看我们这个月的生肖运势月报，好运来报报。今天要跟大家分享的是八月份个别生肖的流月运势的生肖篇。在我们开始之前，请大家务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，这样子老师在更新视频的时候，你才会在第一时间收到通知哦。 首先，在这个月我们会经历两个节气，一个是立秋，另外一个就是处暑了。在这个月，除了是我们民俗中的小清追思月之外，还有值得一提的中元节、地官赦罪、七夕跟莫福。想知道鬼门开的禁忌吗？想知道如何帮自己在七夕讨好桃花跟好运气吗？请务必记得按下订阅老师的频道。 老师之后会在其他的影片当中跟大家说明哦。在农历七月人生月，也就是我们国历的八月一日到八月二十九日，这当中受到了长生得月的月份影响，在流月上面，大家很容易在事业上面会更加的有斗志，甚至求好心切的态度。 针对做研发相关的朋友们，在这个月是非常适合做脑力激荡、创新创造的月份。对于设计或者是在做品管类的朋友们，你们会更擅长的用技巧取得优质的品质跟成效。在这个月，大家想要学习的东西会变得更多、更广，不过会有一个很棘手的问题，更容易有。 多学少成的状况，所以大家务必要注意喽。学习上面不要去卖弄小聪明，一步一脚印的才是比较实在的。还有在人际方面的相处部分，要留意不要太过斤斤计较，更不要卖弄小手段，因为在这个月是很容易翻船有反效果的。同时在这个月走团队路线才是王道。 建议大家不要一意孤行的自己孤独奋战哦。在这个月也稍微带有偏财的一个运势，只要大家不要贪心，也不要投机，小的投资、短线的操作基本上都会有获利的机会。更重要的是，你要规划好在当月份的开支，才会不会莫名其妙多了不必要的花费。 在人生月，对于事业方面有很多的流程都会受到一些牵制，比往常的作业时间要来的久一些。如果你遇上了刚好比较麻烦的客户，请你要多一点点的耐心，因为最终还是能够解决的。至于如果你碰到被挖角的状况，在这个月的流月影响下，很容易让你逢到转职后不如你先前的预期。 所以老师会建议，尽可能就暂时先留在原单位，再评估一下，会是比较好的。至于处于管理阶级的朋友们，要留意在这个月所下的决策，多数都是属于有远观性的影响，必须要慎重一点哦。在人生月对于感情方面的影响，男生的部分比较容易会遇上姐弟恋，如果你不排斥的话，那也是无妨的。 女性的部分在这个月则比较容易碰到个性比较不干脆的对象，对方虽然会隐约的有所表示他的好感，但是他在追求上却显得不够积极，因此你没有办法很完整的拿捏对方的心意到底是如何。已婚的朋友则要注意，在这个月不要落入精神外遇的一个状况。在本月份，老师会建议在健康方面。 大部分的朋友们要留意心脏跟血压相关的毛病，并且要培养良好的饮食以及作息时间，尽可能的规律。接下来我们要针对农历七月，也就是八月一日到八月二十九日这当中，个别生肖的流月解析。每个生肖老师会评比当月的运势强度，最旺会是以五颗星来做呈现，以此类推强弱。 顺道一提，在农历七月份的综合相凶星强度是十八趴，相较于我们上个月的二十二趴要温和许多。如果你看到你的生肖凶星强度是大于我们的综合平均十八的时候，请你务必要再留意一下哦。好，首先第一个生肖是我们属老鼠的朋友，好运程度是两颗星，凶星强度是二十一趴。 本月份要留意在电器方面的使用，比方说充电的时候忘了将延长线的开关插头开启，又或者是停好了车之后你忘了关上大灯，要注意随身将充电器带着，不要刚好在急着联络事情的时候发现你手机的电量不足，那你可能会因为未能够及时联系而间接的造成了一些营业上的损失。 在感情的部分，在这个月，似乎又回到了恒温点，因此你的心力要多一点的摆放在工作上面，好好的在这个月多努力一点，你的收获可预期的会是满满的。切记一定要透过 Team Work 来让你在这个月的 Performance 能够再次的达到新的高标。下一个生肖是我们属牛的朋友。 本月的好运程度是两颗星，凶星强度是二十一趴。在这个月，老师会建议属牛的朋友要注意肠胃的问题。你的胃口会很增进，让你不管三七二十一的将食物都往嘴巴放。体重增加就算了，可是你荷包、失血跟你的肠胃的不适，好像就不是那么的理想喽。在这个月也比较容易会因为你的急性子，造成作业上的一些疏失。 所以老师会建议，不管你做任何的事情，都必须花一点时间确认再确认。包括我们出门前跟返家后，也要留意一下，钥匙是否有放置回到包包内了，这样子才能够确保自身的安全。下一个生肖是我们属老虎的朋友，好运程度在这个月是四颗星，修心强度是二十三趴。要注意的是，工作上的情绪在本月上。 会非常的紧绷，因为你的心情上没有做好迎接的准备，又或者你准备的资料是不够的，导致轮到你上场的时候，你会觉得自己的底气缺缺。请铭记在心，你的心要稳，这样子事情才不会因为你慌张搞得一团乱哦。本月份贵人相伴的是非，所以有贵人也有是非。 有人帮你说好话，自然也有人在后面说闲话，这些请不要太多的理会，平常的心，做好你分内的事情就好了。下一个生肖是我们属兔子的朋友，好运程度是四颗星，雄心强度是二十三趴。本月份你的运气不错，可是脾气会比较容易起起伏伏的。 天气很烦闷，会让你不知不觉的非常的不耐烦，做事情务必多一分的耐心，不要让别人觉得都在看你的心情做事，好像伴君如伴虎一般。本月份更要留意，在行驶快速道路或者是高速道路时，不要一小心把油门摊快踩得太重，反而让自己莫名的吃了一张罚单。 在这个月，我们也可以泡泡冷圈，让你的理智线比较不会面临断点哦。下一个生肖是我们属龙的朋友，在这个月你的好运程度是三颗星，雄心强度是二十趴。属龙的朋友在本月份心情会比较急躁，工作上面要留意小人在后面扯你的后腿，还有跟人的互动当中，尽可能不要针锋相对。 减少口舌，才不会让他人在你的背后咬舌根、打做文章。这个月也尽可能要留意你的肠胃，比较容易不适，建议饮食清淡一点，也可以多吃一些开胃的小菜来提高你的食欲。还有更重要的一点，不要偏食哦。下一个生肖是我们属蛇的朋友，本月份的好运程度是五颗星，修星强度是二十五趴。 属蛇的朋友，这个月不利于求运。如果你有做人计划的，不妨听老师的话，缓一下。在亲子关系上，在这个月比较容易紧张，建议多一点的聆听，胜过你的大篇长道理会是比较理想的。本月份的运势很强旺，不过你生活圈周遭如果有碰到动土或者是建造的，尤其是在打地基的，尽可能都回避一下，或者是改变一下你的路线。 比较不会受到这个地气磁场的负面影响，而大幅度的降你的好运势哦。这个月跑外勤的朋友，不妨多待在室内，因为室内的温度比较能够让你醒脑，更能让你有效的做事情。晚上睡眠的时间，在这一个月会觉得有点缩短的感觉，只要不是因为病理上影响的，那就比较是属于无碍的状况。 就当是流月的过渡期，记得定时的补充水分，还有多吃蔬果就可以了。下一个生肖是我们属马的朋友，本月份的好运同的程度也是同样五颗星，凶星强度落到了二十二趴。属马的朋友在这个月份要留意女性的小人，这个月也比较容易跟他人就是争一个对错。老师建议啊，你要慎言。 才不会，即便你占那里，别人觉得你太不通情理，反而让自己吃了一个大闷亏。这个月的运势十分的旺，可是你会有点呆滞，切记要多方向的耕耘，才能够让你在年底有个好丰年。健康的部分也建议要多留意流行性的感冒，比较容易找上门哦。虽然你的身体很强健，是能够负荷，可是它有可能会因为你的病。 让你影响了你一些既定的行程，比如说跟家人的旅游要缓了，或是跟客户见面的时候要拖延了，那会影响一些可能好的状况。再来下一个生肖是我们属羊的朋友，在本月份的好运程度是两颗星，雄心强度是二四四趴。 本月份属羊的朋友务必要留意眼睛的保养，比如说眼屎跟眼油会变得比较的多，又或者眼压会很高。尤其是属于长时间在观看电脑或者是手机的朋友们，请务必每隔半个小时要看一下远方、远处，让你的眼球能够有所舒缓。在这个月，如果有在开长城的车， 请务必要留意一下，不要疲劳驾驶，才能够确保路上的平安。还有，老师也会建议属羊的朋友在这个月可以换一下洗发精的品牌，换一个比较清爽的，甚至能够代谢掉你的油性的发质的状况的，才不会让你在一天下来让你的头发整个看起来油滋滋的，影响别人对你的。 第一印象哦。下一个生肖是我们属猴子的朋友，本月的好运程度是三颗星，凶星强度是十八趴。在这个月，属猴的朋友互你们的亲子互动上会比较没有耐性，处处都是逢到了你的底线。老师建议你不妨让另外一半去管教，才不会让家庭的关系闹得很僵。在这个月份比较容易会有健忘的一个状况。 比方说，你在烧开水的时候忘了关火，差点烧干了；或者是小火焖炖食物的时候忘了，结果整锅焦了。甚至回家入门了之后，钥匙拔掉放在屋外，忘了拿进来。工作上面也可能容易忽略了一些进度，请记得透过记录，在一个备忘录上提醒自己，才不会得不偿失哦。健康方面，免疫力会比较低，建议。 属猴的朋友进出公众场合的时候，还是戴一下口罩，才不会被病毒给反扑了。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这个月的好运程度是四颗星，雄心强度是十九趴。属鸡的朋友本月份可以减少在外面逗留的时间，尤其是晚上，能够不要加班就不要加班。 这样子可以强迫你提升白天的工作效率，也可以让你真的在晚上的时候空出一些专属于自己独处的空档时间。另外，在睡前尽量减少使用三 C 相关的产品，对于你的睡眠也会是比较有帮助的。在这个月，老师也会建议属鸡的朋友要定期的去安排你的。 健康检查除了给自己一个健康的交代之外，也是爱家人的一个表现哦。在这个月，属鸡的朋友也可以做一点小突破，比如说先从衣服色系方面去做调整，或者是透过一些配件来做一个重点式的点缀，这样子会有助于你在人际上互动的时候，给人一个焕然一新，甚至一个树立新形象的感觉。 再来，下一个生肖是我们属狗的朋友。本月份的好运程度是四颗星，修心强度是二十一趴。在这个月，你很好斗，可是请你把你这股气对外，也就是对客人，不要对内吵着家人嚷嚷，因为这样只会让你的声望降低，支持度直直弱。也切记不要因为急着要交案就草草了事，比起没有竞争力的价格，没有内涵的文案。 更让人唾弃。健康的部分要注意口臭的问题，这个月可以多喝水，也可以买一瓶漱口水在饭后备用。女生的部分则建议可以使用体香膏来避免汗臭味的尴尬哦。再来，下一个生肖是我们属猪的朋友，好运程度在这个月是三颗星，修心强度是十八趴。 这个月你的人际互动上面真的要注意你的谏言，在对方的耳朵里听起来就像是白目的言论。如果不是你擅长的东西，请你不要轻易的发表任何的意见，因为你认为的浅见可能只会换来别人的否定。这个月也尽可能避开在有建造动土的地方，因为这个煞气很容易对你的运势造成直接的影响哦。好。 以上是针对国历八月份个别生肖的流月运势的生肖篇，喜欢的朋友请务必按下订阅小铃铛跟赞，这样你才可以每一周在第一时间收到老师的贴心运势提醒哦。需要老师咨询的朋友，也可以在下方透过表格登记与老师联络。我是金玲老师，我们下次见喽，拜拜。